Hola, mi nombre es Laura Flores y estoy aquí con Christopher Day de StackTech en la tercera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Christopher, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Christopher, eh, ¿cuál es el objetivo de StackTech al estar en esta cumbre de innovación? Bueno, esta es la primera vez que participamos en este evento. Eh, la verdad, este, supimos de ello a través de Plastimagen, nos llegó la, noticia. Y este, pues lo que estamos viendo es que hay muy buenas presentaciones y aparte la, audiencia que viene aquí son de empresas muy importantes en México. Ah, algunas de ellas son clientes ya de nosotros, otros este, no, pero creo que encontramos una muy buena manera para, prospectar y aparte estar presente con ellos y, que nos hagamos, o hacernos vistos en, un evento así. El día de mañana tienes una presentación eh, en el tema de empaque de pared delgada. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar esta presentación. Sí, así es. Este, mañana tengo una presentación. Realmente habla de las tecnologías que puedes aplicar para este, eh, disminuir el peso en, en, en, un empaque de pared delgada. Este, son, son algunas son tecnologías nuevas, algunas son este, tecnologías de otras, de otras este, digamos, otras áreas que no se usaban en el empaque. Entonces, ah, son, eh, algunas son sencillas, no son complejas, ah, unas son por diseño de pieza, otros son eh, como agregados que le agregas a la inyección y otros son por, este diseño de molde. Christopher, eh, ¿cuál es la ventaja de los clientes al trabajar con StackTech como su proveedor de molde? Pues mira, las ventajas eh, son varias. Eh, nosotros ya tenemos aquí en México y, y toda Latinoamérica pues ya más de, digamos, más de 25 años en el mercado. Eh, eh, también estamos prácticamente en, la zona de, comercio libre dentro de los tres países, Canadá, México, Estados Unidos. Este, estamos presentes localmente, ah, ya tenemos somos dos personas aquí atendiendo los clientes. Ah, próximamente estamos también hablando de meter ya servicio, este, una persona, un técnico para dar asistencia en arranques de moldes o asesoramiento de, mantenimiento de, sus moldes. igualmente también la gente que maneja los proyectos en planta y que tenemos allá los project managers, por decir, eh, son gente eh, latina es, que habla español, entonces cuando van los clientes a la planta pues, se sienten este, cómodos en el sentido de poder mandar sus técnicos y poder tener esa confianza de poder hablar en, español con ellos, aprender lo que se tenga que aprender y, y hacer los procesos de aceptación de molde en su mismo lenguaje, ¿no? Entonces no, no se sienten tan intimidados. <laughs> este, y bueno, pues también Stacktec ofrece muchas tecnologías muy interesantes ah, que podemos combinar ah, para ofrecer soluciones únicas, eh, soluciones de alta productividad, eh, soluciones de, reducción de peso, este, que es ahorita una de las cosas que más nos empujan nuestros clientes. y, este, y, y somos somos una empresa que constantemente estamos creciendo, innovando, eh, sacando nuevas, nos consideramos como en, un frente tecnológico, este, no nomás somos un taller de moldes, no somos un taller donde eh, ofrecemos soluciones este, eh, que podemos darle al cliente, sino no, no, más bien que nos pidan qué hacer, sino más bien este, poder darles algo que ellos realmente a lo mejor no, habían pensado cómo hacerlo por todo el, repertorio de, de, tecnologías que tenemos disponible. Excelente. Una de las tecnologías insignes de ustedes ha sido la tecnología de moldes tipo stack o moldes eh, apilables. ¿Qué tal ves tú, eh, eh, digamos, la penetración de esta tecnología aquí en América Latina? Ah, muy, fuerte, muy fuerte, la verdad, este, sí, e, es correcto, o sea, StackTech en, sí son dos, nombres que usamos, Stack como, como los, el conjunto de insertos, eso le llamamos Stacks, y Stack por, de Stack Molds, ¿no? de moldes apilables como mencionaste. Ah, se ha penetrado muy bien en, Latinoamérica, este, en México, en, otras, en otros países también, en Colombia, en Brasil, en, Chile, tenemos esa tecnología de de, moldes, ¿no? la cual pues brinda muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que puedes disminuir el número de máquinas que necesitas, disminuir tu espacio, incrementar tu productividad en un mismo sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí brinda bastantes beneficios. Eh, en la feria acá pasada, ustedes presentaron una tecnología de pared ultra delgada eh, que permitía pues, un ahorro significativo de peso en los productos. ¿Es posible para eh, un proveedor, un dueño de marca, acudir a ustedes para solicitar apoyo en, la asesoría, en el diseño de productos orientados a, obtener este tipo de reducciones de peso? Ah, yo creo que te refieres a la tecnología de trim, correcto, ¿verdad? Este, Sí, sí, en realidad eh, podemos, podemos tomar, porque realmente esa tecnología es, el diseño de, pieza, ¿no? el diseño del producto. en el molde simplemente es, es, lo, que, lo que conlleva la superficie de moldeo. Claro, en el estudio de, esa aplicación tienes que hacer estudios de llenado y, determinar, este, asegurar que llene correctamente y, llegar a los límites. ¿no? Luego podemos hacer estudios de factibilidad de de, FEA analysis en el sentido de, los esfuerzos y a lo mejor compararlo con, el actual o qué sé yo. ¿no? Obviamente es un diseño más, más ligero, este, sí pierde algunas propiedades, pero no tanto como si estuvieras aligerando todo el envase por su completo, solamente por espesores. ¿no? pero eh, sí, obviamente, claro, nuestro incentivo es que los clientes vengan y hagan el producto con el, molde con nosotros, ¿no? O a lo mejor eh, podría ser una conversión de un molde que ya tienen que es, es, es, tan sencillo en el molde que no, no, no, necesitas hacer el molde completo, puedes hacer el cambio de, digamos, este, ciertos insertos, por, por, nombrar los, los corazones ¿no? en el molde. Podrías cambiar eso con el trim design y, y ya. Excelente, Christopher, muchísimas gracias. Con mucho gusto.